久しぶり。めちゃくちゃ久しぶりの朝ごはん動画でございます。最近遊戯王カードばっかでしたからね。まあ、たまにはね、朝ごはんあげていこうと思いまして。そして今日なんですけども、こちら。でけーん。豚バラブロックですね。肉を使う回は久しぶりですね。で、ちょっとメインチャンネルでとあるものを作りたくて、で、それのために、チャーシューがね、 どうしても必要なんですよ。で、そのチャーシューをね、まあ、せっかくだから作ってみようということで、買ってまいりました、こちら。750円です。まあ、僕もね、チャーシュー初めて作りますんで、うまくいくかわかりませんけども、頑張って作っていきたいと思います。で、今日はそのチャーシューを、ああ、LINE が来ちゃった。で、今日はそのチャーシューを作って、あの、チャーシュー丼みたいな作っていきたいと思います。ご飯の上にチャーシュー乗せて、マヨネーズガーかけて、かき込むやつ。もう最強の B 級グルメ、それ作っちゃいたいと思います。 掃除やっていきます 30分ほど煮立てていきますはいということで30分経過しましたそしたらこちらを水で冷やしていきます さらに30分煮ていきます。うわやべめちゃめちゃ煮詰まっちゃった セーフかあセーフセーフ危なうわ これはメインチャンネルで使います。 dee dee dee dee dee dee dee dee ちゃめちゃにうまい。味見した時にちょっとしょっぱいかなと思ったんですけど、こういう風にマヨネーズと合わせるとちょうどいいですね。うん。